जाऊंगा लुट कर भी दो लगी दुकान माता हमला बलता ध्वनित बना दिया देती तो बिलियो बेती थी तीन गांव में बेती थी हमला बलता ध्वनित बना दिया अभी তো থাল সব তিন হাজার তো টানবে আনা না তোর ধরাতে কোন থাল নয় আমি मूड खराब हो गलो आई भोरे से मूड खराब हो गलो सिगरेट उगरेट पिया तो यार यार भोरे से हमरो माय घरे कित कित कित कित करत रहलो से चल लू हो रे भाई तू आई पी अब यहां पास ढेवा ना पैसा हमको ना रे रुक एक ना बोल ई सब दिन कह छु हमरा पास पैसा नहीं आई चेक कर रुक ए सब बाप के पैसा चुरा के आनले छी रे अरे सर देखी ना 100 रुपया चल सिगरेट किना ते है नवेरी केना करे छाए चल बाप को पैसा चोरा कर चल एने चल दबाग ना सूर्या किने पर तो शिखर की ना यार सबसे पुराना सिगरेट शिखर है सूर्या लेके आ जाओ ओ सिगरेट दऊ तो ले तू चुताली ताते बेता था ना पीली भलते दाते थे अब तितले पीबे ये तेल में तेल ता दे थाल बदले तुम बातें बातें तितलियत पी है तो दुकान वाला छौ ना तो चुपचाप सिगरेट दो ज्यादा भाषण न कर हम दिया पता ते तला दू हो तो- तू ले बताया बा ना उधार ना उधारे देबो ओ नो नाम देबो से दो या बात तदार तो बने लेती हम अपने ढोल वाली तो मार लेना लाते लाते तो हम तो तोर पात डालते तोल देती हम हाँ। तला फिल्म में दे दिया ससुर के धाम पर हाँ, पानी चला ये तला न যাবো লেগরে দেবে পর তো তোরা বাদ লে মানে তো তো বাদ করতে লেগরে করবা তুলা না তোলা দে দিও আমরা লেবে এই লে আবে তা তালা দু লে ইয়ার একটা মারি দোকান কাম কাটা সব সেফ থাক দেবো আবে তা লো দেবো দেবে পর তো একরে তাল তোলা বাপ কোন তলি তুলু Gua mati tuh mati ya, Bite.

ओ कति बेलो अब दे पर पता कर दे हो तोरा दुकान है हां तेल है तेल नहीं दा तोरा भेलो कति काला खरा ना कति बेलो ओ काला बताओ तू हाल लेबू कति बेलो से खाली कान तू अमल तब तब ले देला तो ताल तब तू हमरा साइ मोटरसाइकिल में तेल नहीं है बोलते तेल है नहीं दा ना देती तेल हम कुतिया देखिए तेल है कि ना और नहीं दा तोला देतिया तोली पुत दतो बाइट पंपतर होका बाद हो दतो देतिया तू लात में तोरा लतवा दो दतो अब हम अंदर अब हम बंद कर देबी तो